Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran akan disampaikan oleh Ustadz Mahmud Sarkani Al-Banjari. Pada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا يشاء من عبادنا ما كنت من عبادنا وكذلك أوحينا إليك روحا الكتاب وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإن إنك لا تهدي إلى صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا صدق الله العظيم Guru Mahmud membawakan qasidah. Silahkan Guru. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rab. Allahumma salli ala Muhammad. والله ولا غربت اللهم صل عليه إلا وحبك مقرون بأمساسي ولا تنفست مسرورا ومقتئذا إلا أنت فخيلي بين أمساسي ولا شربت شراب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاسي شربت شراب الماء ولا شربت شراب الماء ولا شربت شراب الله اللهم صل عليه إلا رأيت خيالا منك يا حبيب الله اللهم صل عليه آه ها آه. آه. ها ها شربت شراب الماء من عطش الله الله إلا رأيت خيالا منك في الكاس والله ما طلعت شمس ولا غربت الله الله والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك يا رسول الله اللهم صل عليه إلا وحبك يا رسول الله إلا وحبك مقرون بأمساسي ولا تنفست مسرورا ومقتئذا إلا وأنت فقيلي بين أمساسي الله نعم آه، آه، آه، نعم ولا شربت شراب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاسي